今回の雑談動画は、ペインテラーにマジックを見せてきたということで話していきたいと思います。実際に見せている映像も途中で見せますね。まず、ペインテラーさんを知らない人のために軽く説明しておきます。この画像を見てピンときた人もいるかもしれません。人体切断マジックを透明な箱で種明かしという動画は日本でバズりましたよね。アメリカのラスベガスでショーをしているマジシャンで、フールアースという番組をしているマジシャンです。 シン・リムやマット・フランコ、デイビッド・カッパーフィールドなど有名なマジシャンも多く出演しています。そんなマジシャンにマジックを見せてきました。こんな感じでサインもいただきました。実際はペンさんだけにマジックを見せました。テラーさんには一緒にいたジェフェリーさんがマジックを見せました。ジェフェリーさんを軽く紹介すると、シンリムさんのお弟子さんのような感じで、最近 Now You Sleep Me という手のひらのものをノーギミックで消してしまうという技を発表したマジシャンです。 際に話したりマジックを見せ合ったりドライブをしたりしたんですがとも優しいマジシャンでマジックについて深く考えていました話がそれましたがペンさんにマジックを見せている様子をお見せしますどうぞ